ассалаумағалейкум қайырлы күн жалпыға бүгін міне май айының үші жаңаөзен қаласы жүргізушілері наразылық акциясын ұйымдастырып жатыр міне мына жерде ұлы жобамен алғанда 500-ге жақын мәшін тұр және солардың жүргізушілері қайырлы күн жалпыға ассалаумағалейкум тағы да бір мен жаңаөзен қаласы белсендісі аламазаров нұрымбет ә, сіздермен бірге айтып кетейін деген жағдай міне жаңаөзен қаласы шопырлары жүргізушілері яғни ақылы жол болады бірінші желтоқсаннан бастап деген а бірінші июньнан бастап ақылы жол болады дегенге міне наразылық акциясын ұйымдастырып 500-ге жақын жүргізуші өздерінің көліктерін қойып тоқтатып бала баратын нәпақадан бас тартып міне мәселені шешу үшін осы жерде 500-ге жақын жігіттер отыр алла тағала мына елімнің халқымның мына азаматтардың жиынына шалынып отырған мына садақамызды әрдайымда алла тағала өзің қабыл етті. мына осы жерде тұрған жігіттердің отбастарына аманшылық бер қазақ еліне тыныштық береке бер алла тағала осы жігіттердің ойында жүрген армандарын орындалуын өзің қадағалап жаратқан алла мына үкіметіміздің бәте беріп отқан есен деген ақсақал жаңаөзен қаласының белсендісі сойып отырған ақ қойымызды алла тағала өзімізді деп қабылдап дәргі айында осы садақамызды алла тағала өзі қабыл қылсын мына азаматтарды қолдау ретінде өздеріңізге белгілі күнсұлу әйтешева өзінің қойын әкеліп садақа ретінде садақа ретінде сойып жатыр екен бұл дегені халықпен біргемін деген сөзі ал енді біздің барынша арыз талабымыз жалғыз ол да болса мынау ақылы жолға түбегейлі қарсымыз біз басқа мәселені қосып басқа мәселелерді көтеріп жатқан ештеңеміз жоқ жалғыз түйір жол мәселесі ол да болса республиканың ішінде осы қазақстан азаматтарына тегін болу керек ал егерде платный жол болған жағдайда платный жол болған жағдайда басқа салауатты өмір сүріп жатқан басқа мемлекеттер сияқты қасына бесплатный қарапайым халық сол жердің халқы жергілікті тұрғылықты халқы жүретін қасында дополнительный жол болу керек ал мына бізде дополнительный жол маңғыстаудың ішінде дополнительный жол жоқ тек қана былтырғы жібек жолы бағдарламасымен салынатын ұлы жібек жолы бағдарламасымен салынатын үлкен жол сол жолдың Ақылы болуына түбегейлі жаңаөзен азаматтары түбегейлі қарсы бұл содан кейін ағайындар тағы да айта кететін зат бұл асфальт жол жүру қымбаттаған жағдайда мына ауылымызға келіп тұрған көкөніс арақ шарапты былай қоя қояйық нан ұн бидай қант сұйық май кәдімгі күн, күнделікті жанұяға керек заттардың барлығы 20-25 пайыз қымбаттайтын болады мына жерде а, бізде халықтың арасынан келіп отырмыз жаңаөзен қаласының белсендісіміз жеке өзімнің де ойым ешқандай да ақылы жол болуына түбегейлі жүз пайыз қарсымын ал енді міне ағайындар ақбоз қойдың бауыздауын жасап міне садақа беріп жатыр екен садақаларымызды ата бабаларымыз үш жүз алпыс әулие қолдап осы жігіттердің талабы оңынан шешіл, шешілсін тілектеспіз халықтың барлығы тілектес неге десеңіз бұл жол ақылы болып жол қымбаттаған жағдайда онда бізге келетін жүктің де бағасы тамақтың да бағасы қымбаттап кетері ол сөзсіз қош болыңыздар күнделікті мен фейсбук парақшама жариялап отырамын жаңаөзен қаласының шопырлары қалай қандай обстановкада тұр және келісімге кімдер келіп жатыр олардың барлығын айтып отырамын бүгінгі таңда жаңаөзен қаласына тек қана қаланың зам әкімі келді қасында прокурор бар ә, тағы да бір екі үш өзінің азаматтарымен Э, пока что бізге облыс әкімшілігінен болмаса мына транспорт және техника э, жол министрлігінен ешқандай да адам хабарласқан жоқ мына протест бүкіл республика бойынша болып жатқан протест протест жаңаөзен қаласының 500-ге жақын шопыры осы азаматтармен бірге екенін көрсетіп бүгінгі таңда міне бүгін екінші күн болды жиналып тұрғанына мәселенің оңтайлы шешілуі сіздер мен біздерге байланысты және де мәселенің оңтайлы шешілгені бізге халыққа пайдалы ал әр қазақ менің жалғызым алла қуат беріп әулиелер қолдап жолымыз әрқашанда бола берсін